Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на портативный блендер-стакан от суббренда Xiaomi компании Pinlo. В комплект поставки входит сам блендер-стакан в уже собранном виде, пара пластиковых крышек, одна для стакана, вторая для блендера, зарядный micro-USB кабель 30 см и инструкция с картинками на китайском. Блендер-стакан, как уже понятно из названия, состоит из двух частей. Каких? Правильно, блендер и стакан. Прозрачный стакан легко откручивается, объем 350 мл. Из примечательного в нем это сам пластик, а точнее тритан. Это как пластик, только лучше во всем. Безвреден для здоровья, не впитывает запахи, не меняет цвет и еще куча других плюсов, почитайте. Блендер же, точнее его корпус, выполнен из АБС пластика белого цвета. Прорезиненное основание не скользит, а на дне нарисованы краткие характеристики. На лицевой стороне расположена кнопка включения. Включается блендер при двойном нажатии, выключается при однократном. Когда стакан откручен, включить блендер не выйдет, сработает защита. Ножи блендера имеют 4 толстых лезвия из 304 стали. Выглядят надежно и вряд ли быстро затупятся, если использовать их по инструкции. С внутренней стороны на блендере имеется силиконовая накладка-уплотнитель. Она снимается и легко моется. При снятии, правда, нужно быть аккуратным, чтобы не порезать ее ножами. Такая же уплотнительная резинка есть на крышке для стакана. Мощность блендера хоть и небольшая в сравнении с классическими настольными вариантами, всего 70 ватт. но этого вполне хватает для того, чтобы перемалывать фрукты и овощи, мягкие и не очень. Например, с яблоком или морковкой в некрупных кубиках справляется уверенно, а вот орехи, лед и замороженные продукты использовать с ним не рекомендуется. Заряда встроенного аккумулятора в 2000 мАч хватает на 20-30 секундных сессий. Это почти 7 литров напитка, если что. Через 30 секунд блендер автоматически останавливается. Заряжается он не больше двух часов через разъем microUSB, спрятанный под резиновой заглушкой на корпусе. Несмотря на заглушку, заливать водой разъем и кнопку включения категорически нельзя. Моется под струей только сторона с ножами, остальное протирается влажной тряпочкой. Из основных плюсов блендера стакана от Пинла могу отметить его вес. За счет пластикового стакана он весит всего 500 грамм и, поверьте, это мало. Бонус в виде крышки на сам блендер тоже в тему, чтобы ничего ножами не повредить. По итогу отличный дорожный вариант получился. Друзья, пишите в комментариях, что думаете о новинке, подписывайтесь на канал, инсту и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.